uma outra coisa, eu até o que você ia falar para a Mayakovsky. Eu deixaria um, um leve suspense em tese de dizer Oswald de Andrade para nós ter olhar quem será oh, homem realmente feliz, como você disse. Você fala na, na, perca muito o impacto, né? Boa, boa. Vou fazer isso. Eu, uma coisa, eu volto daí então. Subtil. Subtil. Peraí, mas ia falar outra coisa. Subtil. Não, mas eu já falei, você bem falar de não fala. Uh, a luz é que, é que o face a face de Oswald com, com Mayakovsky, fisicamente, é muito importante porque nos faz descobrir o quanto as suas obras assim, e as suas vidas, as suas obras vidas, as suas vidas, obras, espelham-se, gemelam-se. Então, eu davantage ter uma espécie de luz subtil também. Subtil. Uma luz, uma luz subtil. Espelho no, no Osvaldo da Bigorna, sabe? Mas não sei como fazer, só imaginação. Não, ele fica é que não falo de imaginar. Exatamente. Ele se reconhece, ele, ele Eu o reconheci o tempo todo. Até aquele galo de briga, que que eu os valei, verdadeiro. E de repente. Redondo, redondo. É, são uma redondilha. É, são é, o que do meu bem. Ele tem também, Oswald também tem uma imaginação muito, eh, como você fala, de imagem. Isso, de imagens. Se você tomar uma cantada na Libriques, é isso. Posso, Boa essa aí. Eu, sei que eu sou um galho de briga, eu sou um chato. Mas se assim, você quiser, eu posso ser. Felipe, não sei só se no Mayakovsky é essa base permanente do, do cossaco, não tenho certeza não. Hoje, é, é que, é que, é hoje é nós não tivemos o Shostakovich né? também, então... Tá não, não é só isso, então, precisa de um é, pouco. É, mas talvez não é esse, não sei. Vou tentar buscar na, no que eu da música russa. O que, o Mas que gente, é uma coisa. O que a gente estava gostando sim. de manter o pulso é que a gente estava jogando com a cena, assim. A gente é não estava. música mecânica um pouco. Com, talvez, com... talvez pela repetição, mas a gente uma música um tava pouco... sempre jogando com a cena, a gente não ficou fazendo a mesma coisa no começo. Não, mas ela pode subir, ela é, pode exato. descer. É. Quando Ai, eu estava fazendo isso, ela não é, estava tá aparecendo? Assim. Não, não, porque a gente estava fazendo isso, tinha horas que a gente subia, isso não estava aparecendo? É, não muito, não. Mas uh, talvez não sobe tranquilo. Não, não, não, tudo bem. Se não aparecer, eu não falo certo. Não Eu não sube sentido. Eu nunca subi. Oswaldo é, é Vladimir. Eu nunca subi. Dá um tempo agora. Como é que fala essa música? É do... Eu nunca soube quem foi minha mãe. Eu nunca soube quem foi quem minha mãe. Quem fala isso? Boca de ouro. Boca de ouro. É. Eu nunca soube quem foi Mas a Mas quem soube que ela gostava de uma boa pão, vegano. <laughs> né? Essa fala é massa. Nunca soube. Porque isso aqui tá muito ruim, não é? Talvez eu não ache. Esquisito. Ah, você já tava toda preparada, né? Não, não. Ok, acabada a comida? Vamos fazer a cena de cinema? Estou. Diverger. E cadê Divergendo. Eu tô com a câmera, tô tra até transmitindo ao vivo. Transmitir o ensaio. Vamos fazer a, a cena do cinema? Tá todo mundo aí? Gente, é o cinema, olha aí. Por favor, apareça na pista. a cena da fotografia sem filtro. Não, podia, podia cortar aí direto, depois a gente fazia mais. Ah, direto? A gente cortava tá. Então é... Ia pro... Ah, então vai pro Manuel. É. Então acho Nossa, que existe... Não precisa nem fazer a montagem. Cara do espanhol. Mendoza. Mendoza. Então é... É, é a do Maekowski pela Revolução Bolchevique. Ah. Mas, mas a, a, bicicleta é dele. É dele. É. Mas ele entrava nisso. Ele entrava nesse beat aqui da Revolução Bolchevique, a surrealidade. Aí ele entra e faz a bicicleta. Né? Bolchevique. Então acho que tem um homem feliz, Jorge Andrade. É porque já foi a Revolução. Tá bom. Porque o Eisenstein ainda era. É. Não, era transi... a gente não dá tá essa bola toda para pegar o Eisenstein. Tá bom. Então vamos simplificando o máximo que a gente puder para conseguir ter uma matéria junta, justa. Tá bom, então é isso. É da, do AIS do Mayakovsky para, sua para a surrealidade. Exatamente, aí começa as é. bicicletas e depois. Exatamente. Então, então... Vem cá, gente, vamos, vamos juntar. Junta aqui para a gente passar o, o texto. Quase não tem texto, mas vamos ver a cena. Tá todo mundo aí? Espera aí, eu quero ver todo mundo. Ó, oh, atenção, atenção. Vamos ver aqui, vamos ver, pera, pera, Então a gente vai cortar a cena do Einstein e vai direto, porque só vocês não fazer. E vamos direto. Já foi a Revolução Russa, agora vamos direto para o Sujão. Uhum. Então é. Vai do Mayakovsky. Oswaldo Andrade. Oswaldo Andrade. de la revolución bolchevique a su realidad. Bueno, atención. Al surreal, al surreal, surreal, surreal. Atención, por favor, vamos a abrir espacio para los hombres de la bicicleta voladora. Muy bien. Silencio, attention. la up. Scène première, les chiens andalous. Non, les... un chien andalou. Un chien andalou. Euh, les cyclistes jumeilles. Action. Ciro, que você não vai fazer o são dois de lados Então ele fala, como é que é as bicicletas gêmeas? Gêmeas. Como é que fala? bicicletas gemelas. Gemelas. Gemelas. gemelas. las bicicletas, bicicletas gemelas. É. Você, ah, você pede, Después depois ela fala. Antes. A las vamos a abrir espacio para las bicicletas gemelas. Como? Eso. Yo no, no, porque na, no origen nós que fazer ciclistas, né? Os ciclistas canibais. É, os ciclistas canibais. Les cyclistes canibales. Ma io, antes de Buñuel falar, o código não anunciava ele para o público saber. Ah, Dom, Dom Buñuel, Albert é Duverger, né? Não sei se sim, sim, sim. mas me lembro de... Vem aqui, vem aqui, vem. Não, fica, não fica aqui, fica aqui. Vamos ficar ligados. Liga com a banda ali, ó. Faz um arco a partir daí onde está a Fernanda, ó. Não é? É. é de la, de la revolução bolchevique al... Não, digo é, mais, ver, vem cá, você vai lá para. Você vai lá para o seu instrumento. Não, ele vai lá para o instrumento. E vem você para queijo, que é versátil. De la revolução bolchevique al surreal. A, a la revolução surreal. A la revolución surreal. É, é, é, é. De la revolución bolchevique a revolución surreal. É isso. Dom? Dom Luiz, Dom Luiz Buñuel. Dom Luiz Buñuel. Alberto Vergé. Alberto Vergé é fotógrafo. É Dom Luiz, Dom Luiz Buñuel, Dom Luiz Buñuel, Galber Holmes. Dom Luiz Buñuel. Albert do Pomar. Albert do Pomar. Olha, você, agora você é Berger. Em francês é Alberto, Berger, é Alberto. Alberto Pomar. Alberto de Verger. Aí como é que é, Catarina? Alberto Pomar. Alberto Pomar. Vastíssimo. Não é uma reação que é você, senhor. Ninguém sabe que você é, não né? o que as pessoas falando. Você tem uma raiva. E aí, dom, dom Alberto de Verger? Take, take care of it. Attention. De la révolution bolchevique à a revolução surreal. É, o, é a guitarra que dá uma guitarra. Não, não, não é piano, é de la revolución bolchevique a revolución surreal. Agora, não dá agora, não antes. Surreal. Não antes. Ah, tá bom. É bom até para entrar, pode até depois. É, não, dois. Não, é bom estar, depois que ela falar surreal, é ter o clima do Flamengo. Então, eu faço a capela de la revolución bolchevique. Não, pode, pode ter alguma resta, pode ter alguma coisa de percussão da, da revolução bolchevique. Parece. É, o... Quer dizer, daquela, daquele povo de 100 anos atrás, vai para o surreal. Uhum. Isso tudo, olha, com a ligação que, que foi porque os índios estão pelados. Foi tudo descoberto tá depois é. disso. Disseram que em algum lugar. Não, não, não precisa. deixando je je Eu acho que aqui no Brasil existe réellement. família. que em algum lugar, eu acho que é aqui no Brasil, existe realmente um homem feliz. Oswald de Andrade. É. Mas você está muito gostoso. Né? Cenas do próximo capítulo. Chega o barrigo, chegou. Ah, Preciso nem esforçar. Ah. Você olha para você e olha para trás, ela faz alguma piada. Você está próximo agora, então é, é uma outra Disseram, oddball shape Atención, por favor, vamos a liberar el espacio, por favor. Para las bicicletas gemelas. estava aqui, Ana, Ana, Ana Rato, você estava aqui. O Cael acho que estava ali. Cael? Cael Bendiu. Cael vai de bicicleta. Cael vai ser ciclista. Ah, é ciclista. Pela tá. revolução. Você vai fazer a passagem? É ação, luz, Ação. Pela revolução bolchevique revolución surreal. Dom Luiz Buñuel. Mas tem que botar, senão ninguém sabe. Bota, fazer de novo. Cara, o velho do né? Alberto. Ele está tá tá tá Alberto. mas lá, baixou na macumba, vai dessa ideia. Sente que você está na macumba, não se esqueça. Pode até entrar um toque assim embaixo também, uma coisa. Ele pode entrar um pouco já macumbando. Ele vem de uma. ele é brota de uma macumba. Vamos lá. Ação. De la revolución bolchevique a revolución surreal. verdade é saravá, não tem. Do que saravá? É normalmente está se, normalmente tá se cantando pra ela. Depende da entidade. Exu a gente fala laroie, Oxóssi o quê? Depende da entidade. Mas pra uma entidade vir, tem que cantar pra ela. Né? Não necessariamente. Jarinho na cabeça. Bunhuê toque dela, enfim. Bruno! É Bruno! Aí não é bem. Agora, como é que o Bunuel baixa? Mas Não sei se vocês estão sentados. eu Mas aí, é se gastar um pouco mais assim, tem que dar tá para ver, né? Cada vez mais, quando melhor. Né? C'est ça. Depois ele tema com quanto? não ver. De la revolução. Qual é o aí? sempre já o, o batom? Ah, ¡Oye! Eu já tô desde o começo, né? Mas pode ser que ele, ele baixe, assim, né? Na pessoa que... E se eu chamar ele? E se eu chamar ele? Não, mas eu não vou sair de cena, Zé, pra, pra arrumar. Tem, uma, tem que ser uma coisa que surge em cena, não tem jeito. Eu não vou sair pra trocar de figurino. Nesse lugar, pode estar... Hum... Talvez seja melhor então a Cafira surgir depois como personagem. Porque eu acho, assim, logisticamente, tem cena lá em cima, tem cena ali, assim. Eu acho que, eu acho que seria melhor ele, esse. Ela ser o Alberto. ou ela ser o Alberto, ou o Alberto de repente chegar. Chegar no meu corpo. Então, mas não é ele é na pista, não fica tanto claro. Ah, talvez possa ter uma, algum momento, assim, alguma coisa. Não, mas se ela está filmando, você entra cara. Mas eu vou estar onde antes? Então, você some depois. Você ah, mas eu não estou filmando a peça. Não, ela, ela, ela, ela filma esse pedaço só e você não está Mas... É. Se Bom, vou ter que pensar, vou ter que pensar nisso, porque tem uma questão de posição. Então, mas tá- Não, mas aí, não, tá mas, mas aí eu, é, eu anuncio ela e ela vem. É, dá um, dá um raio, alguma coisa que vira. Bota um chapéu, sei lá. Exu chama a entidade no terreiro. Um óculos. Chama a entidade na cabeça do, do cavalo e dá uma baforada, dá uma coisa, dá um passe né que ele vai virar. Tá. Tá, mas é assim que tiver o Bunhoel, aí eu posso parar em algum lugar assim, que eu tô filmando o Bunhoel. Aí ele me dá um. Aí eu. Uh, hum", faço assim. <laughs> tá. Aí vira, vira outra. Não, eu tô fazendo com o celular aqui nesse. Mas a gente não vai arrumar, a gente vai usar aquela câmera que a gente usa. Mas a gente pode botar um caixão. Não, mas essas, isso não fica bom, Zé. Essas, essas coisas de parecer. Tipo, assim? tipo, tinha um trilho que a gente usava numa peça que não servia pra nada. É ruim. Como é que era a Cacilda? Como? Era a própria câmera. Qual é? Cacilda? Qual das Cacildas? Exato. A que eu fiz era com a câmera mesmo, porque a gente está filmando com a câmera mesmo. Era o quê? Não dá pra pegar uma câmera que não filma, só porque ela aparece. Né? É. Tá. mas não tem importância fantasiar. Não teve uma câmera alegórica na, na, primeira. Mas aí é, o problema é que ela não funciona, né? A câmera alegórica. Então a gente vai ter uma câmera alegórica que não funciona, então. Né, Bom, é de se pensar, vamos ver. Vamos ver. eu não vou fazer com o celular não, não preocupa. Sei, sei, tá, tá vai. bolchevique, a revolução surreal. ¡A los Alberto VG! Alberto! Alberto! Alberto Verger. Alberto. do Verger. Alberto Pomar. Alberto. Del Pomar. Alberto. Del. Pomar. Não, mas é o seu problema. Alberto Del Pomar. O tambor não podia ter ficado. Já que eu estou chamando o outro. Não, não, tá não, ele pode chamar. Fica louco. Ele está nela. Seja por arrumar? Vamos levantar na hora que ele. A gente fica de pé. Quando, quando, quando é ele entrar. Tá você pega tudo errado. Estava, estava couro lá na cola. de la revolución bolchevique a revolución surreal. Ele está, ele vai aparecer. Vocês chamam ele. Chamouille, Noël Noël dans le Noël danças, se as pessoas não, não sacam o que é. Entendeu? Porque acho que a gente não está dando algo que você está pedindo para que eles façam no corpo, é isso que eu quero dizer. Exato. Mas que, que, que, que eles tá, uma, uma roda, macumba, alguma coisa, sei lá, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. De la revolución bolchevique. A ah, revolução superar. fica do lado. Entra, entra ele se esconde no serviço para processar entrar a percussão, a hora que eles falarem ou cantarem é depois da chamada que eu dançando. Não, sério, ai, a gente fica fazendo uns negócios assim. Não, né? mas não tá dançando, Eu tô falando do Otto. O Otto dançou, é tão bonito o negócio. Mas, é, mas, é, mas pega, gente. Não é fácil, é bom. Tentemos. não, é, já está debochado e chama baixa porcaria, baixa é, show. É porque está irritando. Deixa junto. É tão forte isso, não ceder espaço a los ciclistas gemelos. Aqui adentro, adentro, al medio del espacio, por favor, al medio, al medio del espacio. Não, não, faz, faz, faz. Entre É porque na última ele pediu para eles, para a gente ficar, ao invés de disparar, ficar no meio. E as bicicletas vão passar pela borda. Já estava atendendo na direção que a Não, vai, não, vai, É o que você pediu. Да, через академию. en la pista, por favor. Porque vamos, por favor, eso. Vamos a abrir el espacio para los dos ciclistas gemelos. Atención, silencio, por favor. Claquet. Luz dos En chant andalou, scène première, les cyclistes jumelles. Assim, ó. se vê o ciclista. bicicletas, eu lembrei, com a bandeira bolchevique, tá. fazia tourada com a bicicleta, aí eu já venho dançando. Tá? eu vou fazer. Ó, Não, você manda fazer e você. Não, aí você vai fazer. Pois que é, ela tenha só bem, né? A lua, é. a ah, Não, não, não, não. Luz. Não, isso assim, fala depois que eles forem embora, corre ela vira e fala. Corta. Corta. aí corta, já tem um de da que vem. Corta. Corta para cortar o olho dela. Faça a roda, então, da roda. is going to grow. Hope and I Toma! ¡Dale! ¡Dale! Atención. Vamos todos al medio, al centro, el espacio, la pista, por favor. Silencio. Vamos a abrir el espacio para los dos ciclistas gemelos. un andalou, scène première, les cyclistes. É tá é, Espere ele pedir luz, aí vocês apagam e acendem. Luz. Luz. É assim. Vamos abrir o espaço para os dois ciclistas gemelos. Não, entre os ciclistas. Luzas. Para ellos. Vamos, vamos a abrir el espacio para los dos ciclistas gemelos. Luz, para ellos. Câmera. Posiciona a câmera onde você ó. Olha aí, ó. Câmera. É, essa luz contra para a cena de cinema não tá muito boa, mas depois a gente estuda essa luz. Como é que é? É porque essa luz dá direto na câmera, aí, aí cega a câmera. Tá, não, só pensar, para essa cena a gente. Luz. Tá. Luz. Plaquete. Tá chamar câmera? Eu vi, eu vi o quadro, você quer, você quer que eu chame a câmera? Luz, câmera. Eu dou um ok também. Isto, qual que é a palavra? Luz. Luz. Cámara. Cámara. Listo. listo Ah, está. Por favor, aún, aún no. Sí. Cámara. De nuevo, de nuevo. de nuevo. Está. alto también. Porque es o estudio todo aqui, ¿no? Você tem que conseguir dominar todo eso. No es un coisinha. Es o estudio que vai filmar tudo isso, ó. Atenção, os ciclistas apostos. Caméra Listo. Claquette. Un chien dans l'eau, c'est une première. Non, c'est ça qui falta. Você Vous mais, como fala. Luz, câmera, Listo. claquette, action. Euh, c'est faire comme le cinéma. luz, okay? câmera, raquete, ação, sabe? É uma coisa mais, não é tão otimista. Assim. É um estado que, que se cria com essas palavras, um estado mágico. puestos. Los ciclistas también. ¿Están listos? Los ciclistas gemelos. Eso entrando ahí. Esa es la, la marca inicial. Muy bien. Atención. Sonido. Muy bien. sonido? Al contrario. Muy bien. Luz. No, muy bien, no. Sonido, luz, cámara, target, acción. Bueno, la cena está puesta. Los figurantes. Figurantes, no. Bueno, perdóname. <laughs> De parte de Los protagonistas ah. al centro. Muy bien. Los ciclistas están apuestos. Muy bien. Necesito de mucho silencio de todos, por favor. No. Silencio. Silencio. O que só nos necessita para fazer não queria que se trouxesse programa, quanto um, um poder que ela tem encantatório e atmosférico que atingiu o espaço. Excelente. As, as indicações você dá, blá, blá, blá, tá bom, tá, tá ótimo. Agora falta virtualizar o início da filmagem. Protagonistas apostos? Sim. Los ciclistas gemelos? Porque veja bem, o plano é uma rua. Você está dirigindo uma rua. Da rua à oficina tem que ficar a rua à oficina mais que nunca. É exatamente, tem que estar tá aberto lá. Tem que estar tá aberto lá atrás? A porta? É. E não pode ter aquele. aquele biombo lá, né? Tá bom colocado. Sim, estou tirando. espero. Porque tantas tá imagens, tantas provas. Abre mesmo. Ah, tá Muy bien. ¿Estamos prontos? Isso. Inclusive depois fora. Ciclista, toma muito cuidado porque não tem luz fora. Vocês vão dar a volta acelerado pela... pela... Exatamente. Escutaram? Na rua estamos em uma cidade cidade. Então ele está filmando na rua, então ele tem que falar mais alto. Tem uma coisinha assim, ó. Cuidado. Estamos prontos? Sim. Sim. Silêncio. Luz. Sonido. Silencio. Luz. Sonido. sonidos. Sonidos. Desprende, por Silêncio. Não, não é para uma bronca. Silêncio. Silêncio. Silêncio. Não, não mexe muito. Eu tô reagindo, é porque ele, ele tossiu, aí eu tive que virar pra ele, entendeu? Gente, eu tá, sem, sem mexer. Silêncio. Você não entra na mobilidade também. Silêncio. luz, sonido, cámara. Claquette. En chant en première, les cyclistes jumelles. Action. Action. Action. Action. Faz de novo você, e tem que ser uma coisa que tem que encher o espaço tá? da rua. Toda a rua está assistindo, aquela coisa, quando filma na rua, eles usam megafone. Talvez a gente use, é bonito. Mas você filma agora não tem megafone. Então aproveita e faz uma coisa que está filmando na rua. Silêncio! Luz! Sonido. Cámara. Claquette. En chant andalou, scène première, les cyclistes journée. Action! primeira a lua, não é? O baforado, é. a lua. Não, mas aí para, para, tá. para no lugar que você for, você vai fazer. Eu estava indo até lá, que ontem você me pediu mais para cá, mas está tá longe, né? Não, não, é o seguinte, é... você estava onde? Eu estava aqui, quando eu falei corta. Eu então, corta, aí você vai imediatamente atrás dela. Ela veio? Você vem atrás dela. Não, mas é uma coisa que se põe imediatamente. Imediatamente. Né? É, mas era avança então mais na física mesmo, para ficar na física. Pode ir por aqui. Por onde? Pode ficar atrás, né? De costas para baixo. ver com os olhos livres. Ver com os olhos livres. Tá isso, né? Que ele falava, ainda tinha mais uma revolução que era essa, não era? A ah, del, del surreal, del surreal Al Bárbaro Pequinizado. E aí começava essa cena, pelo menos eu me lembro disso. Ah. Não, deixa eu corte, não precisa. O Bárbaro Pequinizado? O Bárbaro vai vir lá na Tá. <laughs> Né? Tá bom. Acho que podia até abrir um pouco mais a, a luz, acho que das pessoas em cima. Não, uhum. porque aqui vai ter o telão, uma tela muito grande. Não, mas depois, é depois que... Aí quando passa o filme, aí que aí que eu tiro e vejo, né? É. Tá. Inclusive for olhar para o filme também, proporcionar para eh, o filme, uh, para fora da luz, lá fora, e, e ele estava tá fora da tá luz da lua. E aí vem o corte. Tem que sincronizar com a projeção, o mais urgente possível. Vai dar. Vai ter uma projeção em cima e uma embaixo. Vão ser duas projeções diferentes. Vamos misturar nessas Não, duas. Faz uma coisa só. É tão bonito tela grande. Não, tem um limite de tela grande, por causa do tamanho do projetor mesmo. A gente vai ter uma Mas tela grande em cima. Tamanho de cinema, tá uma coisa. Nossa, estou vendo esses filmes, mesmo no home theater, esses filmes bons, antigos, que são cinema, precisa de tela grande. O Almodóvar tem razão em Cannes, quando ele fala que é uma coisa ver cinema em casa, no né? home theater, é coisa ver no cinema. E aqui é legal ter uma diversão do cinema, nem que for precisar usar uma lente, sei lá. Tá. Vamos lá. Let's... É uma coisa mais clara do cinema. Crua do cinema. Faz de novo, ou tudo lá Então imagina que está que tá passando. É, pode, pode imaginar. Quando pode ter projeção? Semana que vem. plano do filme. Peraí. Peraí. ver com os é olhos. muito longo. Muito longo? É. Tá bom. Tem uma coisa que é, tem que ter uma emoção que é maravilhosa, mas tem que ter o desenho. Tá. É, então tem que continuar assim mesmo. Tá. tá eu estava mais do que a emoção pensando no tempo do. Filme. Do filme, do corte dali. Aí é, está é certo. É só, foi mas só isso, mas como eu dou sem noção. Depois que vê, aí que tira já. fica velho, com as horas. Ah, tá bom fica, tá entusiasmado bom. porque está enxergando depois de cortar o olho. Ele não tinha um som quando corta o Tinha, é, gente, daqui dá para de ver, a gente conversa com nenhum de nós, a gente estava olhando. Tá tá? A gente não, a gente não, não entendeu a hora que ele cortou. Tem que desenhar mais, na verdade. Eu vou fazer aqui com essa mão, então. não, faz um pouquinho mais. Não, mas agora eu vou fazer com essa mão. Faz um pouquinho mais para lá, ó. vendo? Agora você consegue? Agora corre aqui. É ele vai bem pouco misterioso, então ele vai bem à vontade. ver com os olhos livres. Caminhamos. Para. así. Sí. cara, vai lá, vai lá. Ó, Vou jogar na cara dele, senão não vai ser na Mas Eu joguei isso aqui inteiro. Mas é legal, mas é justamente esse daqui que é legal aqui. Você quer que eu jogue daqui assim? É. Tá. Você jogava no pano, não é isso? Eu jogava ah, no pano. Ele fazia a... Eu ah, fazia. Ah, é. eu, acho, eu acho que, eu não me lembro agora, mas eu acho que não chegava a estudar direito. É, eu, é, acho eu pintava é. o pano. A eu pintava. Estudar. Mas é bom, era, é, você, depois de jogar uma vez bem isso ali, ela você perdoar. Tá, então eu jogo no meio não no final. É. é isso, né? Pra pedir perdão. Mas, mas ele não é próprio, não é? Frente. Eu jogava na casa dele, não? Jogava no percurso todo. Eu, eu recebia coisa aqui, eu pegava o balde. E sangue nele, Tá, tá, legal, tá legal. Mas aí, nesse momento, se você fosse ali, ali, ó, na diagonal, mais, mais um pouco atrás, daí, ó. Não, antes do pescoço. Ah. Dá um tom assim que eu queria subir só um pouquinho mais para conseguir fazer com essa voz. Tem. Como é que é melhor? Nós somos muito piedosos, pergunto. Nós